Este programa informático ayuda a determinar el riesgo de padecer cáncer de mama. Se trata de DMScan 4.0 y ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. El software DMScan básicamente lo que permite es calcular la, densidad de la mama a partir de imágenes de mamografía y a partir de, esta medida o este, de este, parámetro ofrece un factor de riesgo relacionado con el, cáncer de mama. La mama está compuesta básicamente de tejido adiposo y tejido fibrograndular y la densidad es la proporción de este último en relación al tamaño de la misma. El programa en primer lugar analiza la imagen y con técnicas de, de visión por computador segmenta o delimita la mama, delimita el tejido, denso y en base a eso calcula la proporción de, tejido denso en relación al tamaño de, la mama y con eso pues da este, este valor de, densidad pero eh, posteriormente el, radiólogo, que digamos que es el experto humano en este caso, eh, pues tiene la posibilidad de modificar este criterio, o esta propuesta del programa y con su propio criterio pues, modificar algunos parámetros para dar un valor de densidad pues, más ajustado o más acorde a, sus propios criterios. DMScan cuantifica este valor, diferencia el tejido denso del graso y ofrece una medida continua y objetiva. Esta nueva versión del software trabaja con imágenes DICOM, que es la que se utiliza normalmente pues, en, el entorno, en entornos hospitalarios, eh, tiene una interfaz eh, completamente renovada pues, eh, que facilita su, uso y además en esta nueva versión estamos trabajando utilizando técnicas de, pues, de, aprendizaje automático y de inteligencia artificial, estamos buscando otras características de la imagen distintas de la densidad que ayuden también a determinar el riesgo. Es decir, buscamos en la imagen patrones o características de textura o cualquier otro tipo de característica que ayude a discriminar entre las mujeres con mayor y con menor riesgo. Respecto a sus versiones anteriores, DMScan 4.0 ofrece nuevas prestaciones como el procesado de fotografías de alta resolución. Utiliza también metodologías de visión artificial, reconocimiento de formas y aprendizaje automático. Si conocemos el riesgo de, de la mujer, pues ayudaría a digamos, a particularizar o a personalizar los protocolos de screening en función de, cada mujer y no como se hace actualmente, que el protocolo es un protocolo general independientemente del tipo de mujer. La información ofrecida por DMSCAN 4.0 ayudaría a optimizar los programas de cribado en los hospitales.